Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos desta canção valer nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava ali, mas eu nunca saberia de que um dia se revelou.